operator farruh media oppoq qorday yarashgan oq libosing buncha go'zal go'zalsan gul yulduz bo'lib charaqlaydi nigohing senga qarab qarab to'ymadim farishtadek yarashgan oq libosing buncha go'zal go'zalsan gul yulduz bo'lib ko'zlaringni so'zlaringni yuzlaringni jondan sevaman zulmat bo'lar menga dunyolar Sog'inaman ko'rmasam ishon Ayirmasin ikkimizni samolar Ayriliqdan qo'rqaman yomon Sensiz zulmat bo'lar menga dunyolar sog'inaman ko'rmasam ishon ayirmasin ikkimizni samolar ayriliqdan qo'rqaman yomon ko'zlaringni so'zlaringni yuzlaringni jondan sevaman so'zlaringni so'zlaringni yuzlaringni jondan sevaman Оператор Фарух Медиа